මෙවර වාර්තාය ඔවුන් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරපු කාරණාව තමයි ශ්‍රී ලංකාව වැටී තිබුණු තැනින් ඉහළට යන්න ආර්ථිකයම වශයෙන් ඉතාම සුදුසු මාර්ගයට අවතීර්ණ වෙලා තියෙනවා කියලා. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව කියන්නේ අපි නෙවෙයි. ඔවුන් ඉතා පැහැදිලිව අපේ දත්ත පිළි අරගෙන තිනවා. අපි ඊතරම 2022 හතයි දශම අටක ඍණ ආර්ථික වර්ධනයක්. හැබැයි අපි මේ අවුරුද්දේ ඒක ඍණ 3කට සීමා කරගන්න අපිට අපේ ඉලක්කය පුළුවන් වේවි කියන එක. ඒ වගේම ලබන වර්ෂයේ වෙනකොට අපිට ධන ආර්ථිකයට යන්න පුළුවන් කියන කාරණාවත් මේ වார்த்தාවේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම උද්දමනය විශේෂයෙන්ම ආහාර උද්දමනය 90%කට ගිය ආහාර උද්දමනය අපේ ඉලක්කය අනුව ලබන වර්ෂයේ මුල වෙනකොට තනි ඉලක්කමට ගේන්න 5.5%කට ගේන්න පුළුවන් කියන කාරණාවත් මේ යන වැඩපිළිවෙලත් ඒකේ ඒකේ ඇති හැකියාව පිළිබඳ ඕන් විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ගැන සොයා බලන